在周一的部分，我们会逢到的是三上日。那么有船呢，在三上日这一天呢，是最忌讳做这个土葬、下葬事宜哦。一般如果你选用在这一天呢，就比较容易在家运上面呢会出现一些问题，甚至呢也比较容易呢会接二连三的呢，在同一个家族里面呢会有两三次以上的这个丧事连着办哦。 所以尽量呢要避开这一个日子，尤其它是我们呢口传的裸掌的凶克哦。再来就是周二这一天，我们逢到的是重日进入。那么在上个礼拜呢，我们有介绍到重日这个日课，一般呢在重日的时候呢，它会代表的事情呢、事件呢，它会重复的、反复的受到这个星数的一个还有这个日子的影响。 但是呢，在这一天呢，它呢是可以利用呢来帮我们定财富进入的。所以说，第一件呢，就是呢，我们可以运用在周二这一天的子时哦，也就是呢，我们的晚上的十一点，啊，到一点的这个时间呢。那么，请注意哦，这个时间点的话，会等于是说，一个是在清晨的十二点到一点。 那另外一个时间是晚上的，点到这个二点整哦，这两个早子时跟夜时的时候呢，到附近的这个提款机呢，把你的身上的钱呢给去。那或者是说，你也可以运用另外一种方式，就是我在白天的时候先把钱呢存在一个账号，然后呢再透过这个设定约定转账的方式再。 这个时间点哦，把钱转到你的主要的账号哦。好，那么这个主要账号尽可能是呢存款，或是定期的款项，或是投资的款项，那它就可以呢象征性的代表呢，我们可以帮我们收我们的财路，或者是帮我们增加我们的财路喽。还有另外就是在周二这一天也是很适宜可以刻印章的，那会建议呢这个印章尽可能呢。 不是我们的便章，而是针对要开户用的章哦，或是或者是呢，呃，如果你这个账号呢是运用在投资理财相关的，那么我们就可以运用这一天呢科这个相对对应的章财务章来帮我们呢开这个财路。另外，在周三这一天呢，我们逢到的是乌兔太阳日哦，其实落到的是辰时，而且呢，在我们的这个。 呃，午时呢也会逢到的是马化龙居哦，所以在周三这一天呢，非常大力，我们呢可以从早上九点一路一直到十二点这个区间，可以做拜会的动作。而这个拜会不一定要亲临或者是面对面，我们可以透过电话，或者是有些时候就是午餐简单的一个会面呐。 都可以用这样的方式呢来连接这个交情的，所以他不管是在工作上或者是拜会亲友都是很适合的。那唯独要注意的就是在周三这一天哦，呃，属猪的朋友们呢要特别留意一下天狗星数哦。 因为本身呢，在今年属猪的朋友本来就犯了天狗，那在周三这一天呢，天狗星宿的力道会比较强，所以外出的部分要格外的注意，尤其是安全的部分，千万不要贪快或者是酒后驾驶。而在周四这一天，我们会逢到的是麒麟日，那么它一般来讲就是大力荧目前男性朋友们的日子，可以透过。 今日这一天帮自己呢补财运或者是补运都是很适合的，同时这一天也是我们的天罡日哦，所以如果你要补运的话，老师会建议呢尽量搭配在当天吃方便素，也就是桌边素哦，我们只夹菜不吃肉的方式哦，呃，尤其是忌讳的是这个牛肉跟相关的加关食品哦，来确保呢在这一天的好运呢可以跟着你有一点哦。 再来就是周五这一天呢，我们会逢到的是公果入日哦，所以如果您本身是有在持经文的，或者是说我们有在抄经文的，哦，有在做早晚课的朋友们，在周五这一天就是很适合我们可以做回向送公果的日子哦，这一天也很适合，如果你有开运商品哈。 也可以透过祈福开光的方式呢，来达到更好的一个效果。再来，我们看一下，在周六这一天呢，我们逢到的是七元四将。那么七元四将一般来讲呢，就是代表的是它也是很适合我们呢财运的。那么普遍来讲的话，在这一天很适合男性朋友们呢，可以去做整腹整骨哦，啊，或者是女性朋友呢，可以调一下经络哦。 把我们的这个呃身上的这个气血呢，都把它给按开。那对于我们理气、调气来讲，健康上面呢会更好。人呢的气一向只要是好的，那么你的运呢相对的也会转起来。所以在这一天呢，做相关的经络美容哈，都是非常好，甚至最简单的按个脚都很好。那另外呢，女性朋友们呢也可以适时的去呃帮自己哦。 做个美甲，那男性的朋友们呢？我们可以剪手跟脚的指甲，来达到开运的效果。再来就是周日这一天，我们逢到的是当月的月破大号，因此呢，会建议在当天呢，尽可能呢，仪式是少取的。还有记得哦，在这一天呢，不要进行呃。 过大的交易呀，或者是斡旋等的事项，因为在这一天要非常慎重留意，很有破财的一个隐忧在哦。接下来，让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是我们属蛇的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友呢是。 非常的和谐的一周，而且这个和谐也会代表是你在生活上、家庭上、工作上都可以达到一个非常完美的一个平衡。这个礼拜是需要多多的去做这个人际的交际哦，尤其善用老师刚刚提到的，在周三这一天的早上到中午前的这个时间呢，多去做一些呃公关好，或者是交流呢，对你的。 职务上哦，或是人际上都会有很大的一个进展，好，所以在这个礼拜呢，请这三个生肖的朋友呢，要多多的跟人互动，即便你是在内向或者是内勤的朋友也是一样的哦。在这个礼拜的幸运颜色呢是棕色，还有呢，在会建议呢，我们在这个礼拜呢，你可以拿这个吸血石啊，哈，来当做我们在这个礼拜的开运商品。 再来就是看一下个别的生肖呢，在当中呢的注意事项又有哪些？首先，第一个是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，比较容易逢到事与愿违的一个状况。这也意味着是说，在这个礼拜呢，是不宜做比较盛大的一些决定跟决策哦。所以，请属老鼠的朋友呢，如果在这个礼拜，你有想要做一些比较大的改变。 或者是在这个礼拜进度呢，总是没有符合预期，你也不要太过的呃失望啊，或者是感觉到受挫，因为呢，这有时候只是天使站在你的这个位置上。那过了这一周呢，相对就会好一点，所以呢，不妨把你的子弹跟体都先保留下来，预备到隔周再来冲刺。这个礼拜要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三哦。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属事多翻腾的一周哦，而这个也会代表是在这个礼拜，你比较容易呢，没有没有这个缜密度，或者是说在补事情的方向呢，会比较呃，第一个零散，或者是比较容易有粗心大意的一个状况，所以老师会建议属牛的朋友，尽可能要拿你的笔记本出来。 记录下来，你有没有什么东西是漏掉了，才不会到最后关头时候才会发现我这个东西最关键的是啊不小心忘记了。那么属牛的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天是周四以周日，建议呢在这个礼拜一定要先做好准备，才不会让自己觉得很狼狈又非常的累哦。下一个生肖是我们属虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于需要一切低调的一周哦。而这一切低调呢，也会代表，可是呢，请你们务必要先了解目前的局势是怎么样子，然后转变了什么样子，不要忽然呢就是见缝插针，然后就是想到什么就说什么，反而会让别人觉得第一个你太过的投机取巧，或者是说会让人家觉得是说股市呢。 不够紧密，所以属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，先了解再开口会是比较理想的。当周要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于单于马首的一周哦。所以呢，在这个礼拜呢，大家都会干巴巴的望着你，希望呢由你来做这个指导。期哦，那就。 大家在听你指挥跟行事的时候，也会代表是你要注意，你有没有误判局势，或者是把状况呢没有理清楚呢，就直接请大家去购的话，那就会很有风险，因为会代表的是一个指标。所以请记得呢，在这个礼拜，不管你要做什么，都要以大力大众的这个。 利益为优先，而不是以你自己的心情优先考量喽。属兔子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周六。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于有待加强的一周。而这个有待加强呢，是指运势不好吗？并不是，而是呢，在这个礼拜呢，你非常的需要针对你的专业性的部分呢，多加的去思考。 要加强哪个部分了？因为呢，有这个让他人觉得有博而不精的一个状况，什么东西都好像会一点，可是呢，又不够的透彻跟深入，这让你在执行事情上或者是判断事情的时候，总是会有那么一点点的小误差哦。所以属龙的朋友呢，非常需要，呃，在这个礼拜呢，去想想看，是不是需要去上个课啊，或者是呃去。 恶补一下什么相关的资料跟资讯，才不会让你呢在人前哦好像弱了一点哦。在当周呢要留意的天数有两天，除了周一还有周日。下一个生肖呢是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢在这个礼拜是属于处于优势的一周哦，所以呢天使站在你这边的时候，当然也要让地利跟人和也补在你的旁边啦。 那么我们必须呢，要提醒我们蛇的朋友在当中非常大力，我们可以去谈判跟做相关的交涉。所以只要你有做足了准备跟功课，没有什么你不能够谈下来的案件哦。这个礼拜好好的做一笔大业绩吧。那么在这个礼拜啊，属蛇的朋友呢，要留意的天数只有一天，是周三。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于同心同德的一周。这个呢，尤其是针对如果你是主管或者是管理阶级的朋友，就非常的难得哦，因为代会代表是，要有你的号召之下，你就可以很容易的呢，把事情或案子飞行前，哦，往你想要的方向去做，所以执行力在这个礼拜呢，是可以超前的。 而且基本上呢，也会比较少问题。那属马的朋友呢，在这个礼拜，因为运是属于开泰的一个状况，所以老师会建议可以呢，在这个礼拜一心多用哦。除了呢，在工作上用心之外，感情上也不要忽略喽。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于倒吃甘蔗的一周。 所以会随着周一一路到周日呢，你会发现，哎，我的状况呢，真的好像越来越好，是有渐入佳境的感觉。就要记得这样的一个状况，然后呢，用这样的心情给你的每一天，会让你觉得非常的愉快哦。那在这个礼拜呢，有一个转折点，也就是当周要留意的天数，周三以及周四。所以呢，在这两天，在处事待人的部分呢，要。 注意一下，那就没有什么太大的问题了。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜可以逢到长辈的提拔。不同于呢，过去我们会讲到有贵人的提拔，这个长辈的提拔呢，通常会代表是不一定是年龄上面，比如说他的资历比你高，那么他就长辈。好，那当然呢，或者是家中的父母呢，也长辈的一环。 所以在这个礼拜，你可以去多留意一下呢，有没有相关的人呢，可以帮你在工作上呢，给你更多的一些指引方向。有的时候多跟人家聊几句，或许会得到不同的一些讯息，啊，让你可以更长进一些的。那么属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数只有一天，是周六。 下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于获得关爱的一周哦。那么获得关爱的时候，会代表的是第一个，你在这个异性圈里面，或者是说，在这个礼拜呢，你比较容易呢得到呃别人的这个注意。所以通常呢，会建议在这个礼拜就不宜偷吃布，或者是我们讲的偷懒哦。 必须要表现出情爱的一面，或者是好的那一面，那么这个关爱才会是比较落实的，不会让人家觉得是说，诶，你好像，呃，是那个沾了一下光的那状态哦。所以属鸡的朋友呢，在这个礼拜，请务必呢，在沾到边、得到别人的注意的时候呢。 要让对方扎扎实实的看到你的优势跟优处，才能够让人家保记住你，记得久一点哦。这个礼拜呢，也没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属喜剧气势的一周哦。那么要留意的一件事情就是，这个气势呢代表是什么呢？如果呢我们有这个名。气 它是大于你的专业，比如像有些人他是有有这个名，在这个业界，哦，可是呢，你的专业呢，觉得你的名气变大，你的专业并没有逐渐的跟上的时候，那么你就可能会面临考验了。因为呢，名气有的时候是因为你的年资够久了，或者是以耳传耳，人家听过你过去的一些风光伟业，但是如果呢，你没有让你自己的专业继续的跟上，那么。 这个他人呢，再来检视你的时候，可能就觉得哎，其实还好嘛，你也没什么嘛。对，属狗的朋友，在这个礼拜呢，你其实呢，自己虽然具备了，但是也要重新的去衡量一下自己，是不是名气大于你的专业呢？你经不经得起考验哦？所以在这个礼拜啊，留意的天数是周一。如果呢有面临开会相关的事情的话，请务必呢要拿出你的专业跟。 百度哦，最后一个生肖是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于循序渐进的一个状况，所以这也会意味的是，不管你做任何的事情的处置模式，都务必要以按部就班的模式来进行，才能够呢，让事情可以圆满的完成。如果你是用跳跃性的，或者是说，呃，做事的时候没有办法专心在一件事情上。 同时进行的好几件事情，那么就会让你的这个 efficiency 啊的进度呢会被拉下来，反而不是这么的理想咯。所以如果要确保你在当周的这个效率呢，请务必听老师说的哦，一定要这个专案处理，而且按部就班的按照 SOP 的方式去，就万无之了。 在当周要留意的天数有一天是周二。接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属羊的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。基本上呢，在这个礼拜呢，尤其是如果你是女性朋友，请务必要展现出你的沟通技巧。 还有你的这个优雅的一面哦，才可以让你心仪的对象呢注意到你的存在哦。那尤其是呢，呃，针对移动中，比如说我们的这个 body gesture，我们的这个体态的这个背影啊，或是侧身，这些呢都是可能，是吸引人的一个。 地方，所以请你呢，在动的时候呢，都要注意一下自己的这个姿态，哦，可以呢，要容易到对的人。好，那么在这个礼拜呢，呃，我们呢会建议呢，可以多去踏踏青哦，会对于感情的升温呢，也就或者是有家庭的朋友们呢，会让你们的这个感情的。 分上面呢加分的一个效果，尤其是比如说我们可以去野餐啊，或者是说去那个爬爬山等等的，或者是说去植物园哦，只要是跟花草木靠近，就可以对感情的部分呢有加分的一个效果。好，以上呢是当周的。 生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友也可以透过上方的微讯号或是下方的 LINE 群加入老师。我是金老师，感谢大家本周的收看，我们下次再见喽，拜拜。